курса не сбить героев Выезжай! Команда храбрых пожарных не подведет! Рэй и пожарный патруль. Команда Вивилс. Микробы! Привет, ребята. Пап, а где мама? О, Рэй, seni ko'rishni juda istab turgandim. Sparki? Chog'im butunlay tark etti. Jun, Mina. Avval qo'llarni yuvishga borish kerak. Tezroq. Bu mittivoylar bolalar qo'lni yuvgani uchun sakrayaptimi? Ular mikroblar deyiladi va ular juda xavfli bo'lsa kerak. mikroblar tanaga tushgan taqdirda ulardan zaharlanish hech gap emas <laughs> fikrimcha ular bizga nihoyatda foydali shunday emasmi rostdanmi ular shunchalik xavflimi juda soz kelinglar yangi reja o'ylab topamiz ehtiyot bo'l rey <laughs> katta rahmat Bolalar, qayerga ketyapsizlar? Biz tezda qaytamiz. <laughs> Ular nimani topishdi ekan? Hatto shirinliklarni rad etishdi-ya. Kursanchilik <laughs> sayyorasida nimadir bo'lgan. Ha, shoshilish kerak. <laughs> yo'lga tushamiz o't orqa rey va o't o'chiruvchilar yo'lga tushdi nima bo'ldi ser ast so'rama rey sayyoramizda yashovchilar jabr ko'rishyapti hammani qornida dahshatli og'riq boshlangan bu epidemiya bo'lishi mumkinmi deb qo'rqaman bu pitonni ishi deb o'ylaysanmi menimcha ha kattagina tashvish paydo bo'ldimi u aniq bunga aloqador tezroq uni to'xtatinglar xuddi shunday led tumba biz tayyormiz rey va o't o'chiruvchilar olg'a Reyning o't o'chiruvchilari doim tayyor. <laughs> Endilikda xursandchilik sayyorasida yashovchilar butun umrga kasal bo'lishadi. <laughs> Ularni hammasi shifoxonada. <laughs> Meni sevimli mikroblarim, barib kimni ko'rsangiz barchasini zararlang. To'xta piton. Oh, Ray, seni ko'rishni juda istab turgandim. Sparky? O <laughs> Todd. Qani ularga tashlaninglar. Qani olg'a. Oh, ne Пышт, мегетейма. Кочник! Bu kail makam. Sparky ularni ortidan yana mikroblarni yubor. Xuddi <laughs> shunday. <laughs> bo'linish kerak yaxshi hammasi joyida Endi biz nima qilamiz. Hozir bir rejam bor. O, bu yerda nima bor? Ketdik. Ajoyib fikr tug'ma. Tezroq. nihoyat bizda reyni yo'q qiladigan imkoniyat mavjud <laughs> hoy men bilan birga kulinglar nega <laughs> buncha sokin bo'lib qoldi balki ular bizni quvishdan charchashgandir ehtimol bir tomondan ularni ovozi eshitilmayapti himoya qalqoni ular qayerdan kelyapti endi nima qilamiz kech bo'lmasidan oldin reja o'ylab topish kerak Masaki! Qara! Qara! Bolalar xavf ostida. Ey yok, bular meni egallashdi. Kichkina yaramaslar. Jun, biror g'oyang bormi? Uyga kirishingizdan oldin qo'llaringizni yuvib kiringlar. Ularda qanchalar mikroblar borligini tasavvur qiling Sizlar ularni ko'ra olmaysiz, lekin ular qo'llaringizda juda ko'p. Mikroblar? Ha, lekin qo'llar sovun bilan yuvilsa, ulardan xalos bo'lish mumkin. Roşta mı? Kaka kaka. Karay ayı, qo'llarimdagi barcha mikroblarni yo'q qildim. To'g'ri, topdim. Hıh! yaramaslar bizni ancha qiynab qo'ydinglar Whoa. <laughs> Ular uncha qolib ketishdi a